Hajde da saberemo 4 kroz 11 sa 9 kroz 13. Kako bismo sabrali ova dva razlomka, moramo da nađemo zajednički imenilac. Taj zajednički imenilac uglavnom je najmanji zajednički činilac brojeva 11 i 13. Ova dva broja nemaju ni jedan zajednički činilac. Tako da će njihov najmanji zajednički činilac u stvari biti proizvod 11 i 13. Možemo da kažemo 13 puta 11 13 puta 1 je 13, 13 puta drugo 1 je 13, ili možete da kažete 13 puta 10 je 130 i dobijemo 3, 4, 1, 143. To će biti naš zajednički imenilac. Napisat ću ga ovde. Nešto kroz 143 plus nešto drugo kroz 143. Da bismo prešli sa 4 kroz 11 na nešto kroz 143, množimo 11 puta 13 ili množimo imenilac sa 13, dakle morat ćemo da pomnožimo i brojilac sa 13. I 4 puta 13, da vidimo 4 puta 10 je 40, 4 puta 3 je 12, tako da nam to daje 52 i možete to da uradite ručno ako želite. 4 puta 13 je 52 i zatim da bismo prešli sa 13 na 143 množimo sa 11. Ako množimo imenilac sa 11, ukoliko ne želimo da promenimo vrednost razlomka, moramo da množimo i brojilac sa 11. 9 puta 11 je 99. I sada smo spremni da sabiramo. Ovo je jednako, naš zajednički menilac je 143 i 52 plus 99, 52 plus 100 bilo bi 152, a ovo će biti za jedan manje od toga, dakle to će biti 151. I mislim da je to otprilike najjednostavnije što može da bude. Koliko ja znam, ne izgleda kao da 151 i 143 uopšte imaju zajedničkih činilaca dobijemo samo 151 kroz 143. Ovo možemo da napišemo kao mešovit broj, zato što se 143 sadrži u 151 jednom. 1 puta 143 je 143. Kada oduzmete, da vidimo, ovo može da postane 11, ovo je 4, 11 minus 3 je 8, imate ostatak od 8. Dakle, 151 je isto što i 1 i 8 kroz 143. I sada postaje još jasnije da ovo ne može više da se pojednostavi. I gotovi smo. Ovo je isto što i 1 i 8 kroz 143.